Hello, hello, hello, my wonderful friends. Zdravím vás, drazí přátelé. Vrátíme se hned k Římanům 8. kapitole. Jsme u verše 24. Zde Pavel říká, neboť toto je naděje našeho spasení. Ale naděje znamená, že musíme důvěřovat a čekat na to, co je stále neviditelné. Neboť proč bychom měli mít naději na něco, co už máme? máme. Pavel hovoří o naději jako o něčem, co se týká budoucnosti. Naše spasení již začalo, ale ještě není úplné. Nebo ještě nenastalo úplné spasení a vykoupení našich těl. To je kontext, o němž hovoří. Až bude naše vlastně spasení úplné, no nebudou již žádná fyzická omezení. No, Už nebudeme žít ve fyzickém těle. Budeme no, žít v oslaveném těle. Naděje, kterou lze spatřit již teď, není nadějí. Přesně to říká. Pokud to už vidíme, tak čemu je naděje? Opakovaně jsem byl svědkem toho, jak křesťané zaměňují naději a víru. V něco doufají, neznají, ale sami sebe e přesvědčují, že tomu věří. A pak jsou zklamaní, neboť nevidí výsledky. Naděje je důležitá, ale pouze výrazní učiní současnou realitu. Naděje se vždy vztahuje k budoucnosti. Vím, že mě Bůh může uzdravit. To je budoucnost. Vím, že mi to Bůh jednou dá. To je budoucnost. Vím, že si mě Bůh jednou použije. To je budoucnost. Stejně tak Pavel říká, že naděje spasení znamená, že jednou se to stane. Ale víra je realitou právě teď. Pokud tedy nepochopíme rozdíl mezi vírou a nadějí, budeme zklamáni. Podívejme se, co se píše ve verši 25. Jednoho dne. A pokud si myslíme, že toto je víra, tak celý náš život budeme čekat na ten den. Protože pokud se jedná o biblickou naději, pak to jednoho dne zakusíme. Abraham je dokonalým příkladem. Neustále doufal, že bude mít syna, ale žádného se mu nedostávalo. Jednoho dne se však posunul od naděje k víře. A tehdy jeho manželka otěhotněla. Nevěřím tomu, že Bůh chtěl čekat víc než 10 let. Nenacházím v Bibli nic, co by to dokazovalo. Věřím tomu, že Abraham žil v naději a proto tak dlouho čekal. Jednoho dne se ale z jeho naděje stala opravdová biblická víra. Uvěřil tomu, že je otcem mnohých národů. A jeho srdce získalo skutečný biblický základ proto, aby se posunulo od naděje k víře. To, co Bůh řekl, mu dalo moc uvěřit. Jeho čekání bylo u konce. Manželka otěhotněla. Položte si tedy otázku. Hmm, Věci, o nich si myslíte, že jim věříte, skutečně věříte tomu, že vám je vydobil kříž? A nebo věříte tomu, že Bůh ve své láskavosti to jednoho dne učiní? Potom žijete v naději. Pane, já skutečně doufám v to, že jednoho dne se to stane. Dej mi ovšem své slovo tak, abych uvěřil. Hope Naděje je neuvěřitelně nádherná, ale vždy je velmi vzdálená. Vždy v no budoucnu. Jakmile ovšem dospějete ke skutečné víře, stane se realitou ve vašem srdci. A projeví se ve vašem životě. Jsem velmi rád, že máme have this incredible hope že one day our physical jsem velmi rád, že máme naději, že jednoho dne naše fyzická omezení zcela zmizí. Trpělivě budeme na tento den očekávat. Naše každodenní životy ovšem nežijeme v naději, ale ve víře. Uslyšíme se zase zítra. Přeji vám krásný den.